Når en patient bliver syg med en listeria-infektion, bliver der sendt en prøve med bakterien til Statens Serum Institut. Så går der to arbejdsprocesser i gang. I laboratoriet bliver prøven undersøgt med helgenomsekventering. Når analysen er færdig, så har vi hele DNA-sekvensen for bakterien. Og så kan vi se, om der er flere patienter, der er syge den samme bakterie, og vi kan se, om de eventuelt øh, har det fra en bestemt fødevarekilde. Og det er, fordi vi har hele genomet, at vi kan se, øh, hvor ens de er. Det tager nogle dage at få det svar. Samtidig laver sygdomsdetektiverne i infektionsepidemiologisk afdeling interview med lægen og patienten eller dennes pårørende, hvis det kan lade sig gøre. Og hvordan ser det ud med rullepølse? Ja. De stiller en masse spørgsmål om symptomerne og om, hvad patienten har spist. Det gør de for at finde ud af, hvad han eller hun er blevet smittet af. Ja, altså vi er jo afhængige af for det første, at folk vil hjælpe, og for det andet, at folk vil, kan huske, hvad det er, de rent faktisk øh, har købt. Men ellers så er det de her spørg- spørgsmål, der rent faktisk hjælper os til at komme videre og finde ud af, hvad det er, der er årsagen til de her udbrud. For eksempel var der to udbrud med hver 10 patienter, der blev syge mellem 2013 og 2015. De syge boede spredt over hele landet, og der gik typisk en måned eller to mellem de enkelte patienter blev syge. Men der var dog noget, der fik en klokke til at ringe, for efter noget tid viste det sig, at flere af dem havde spist røget fisk, og en del af dem havde købt fisken i samme supermarkedskæde. I mellemtiden havde fødevaremyndighederne været på besøg på en fabrik, vi kalder den X, som producerer røget fisk. De havde fundet listeria og kasserede produkter – Desuden var der taget prøver fra både fødevarer og fra fabrikkens maskiner. Disse prøver blev også helgenomsekventeret på enten Statens Serum Institut eller på DTU, som har overtaget opgaven. Resultatet var, at prøverne matchede præcist med prøver fra patienterne. Jamen, det har været et, et stort gennembrud at få den metode. Vi har været i stand til at forstå meget mere om listerieinfektionerne her i landet, og også forhindre dem, tror vi er i hvert fald. Og øh, vi har opklaret, fundet og opklaret forskellige sygdomsudbrud, efter vi har fået den her metode. Så vi er, vi er meget begejstrede for det. Det har virkelig givet os nye muligheder. Siden 2014 er listeria-bakterier fra alle patienter og fra prøver, som fødevaremyndighederne har taget af fødevarer, blevet helgenomsekventeret. Samtidig er den traditionelle metode med at undersøge, hvad patienterne har spist, fortsat. Ja, altså vi har lært en, en del om, hvordan listeria smitter i Danmark. Og vi kan jo se, at de smittekilder, som vi har fundet, det er for eksempel rullepølse og, og røget laks, øh, som man godt vidste i forvejen kunne være problematiske, men det, det ser ud som om, det er sådan nogle ting, som faktisk virkelig batter i Danmark. Og så ved man jo også, hvor man skal sætte ind, hvor man skal prøve at, at, øh, at, at få begrænset smitten, øh, når man får bedre viden om, hvor det kommer fra. Noget tyder på, at der med de nye tiltag er kommet færre listeria-tilfælde i Danmark. I 2014, hvor vi havde det store rullepølseudbrud, var der 92 tilfælde. I 2015 faldt antallet til 43, og indtil midt i juni 2016 er der kun anmeldt ganske få tilfælde, nemlig 11. Jeg kan jo ikke være sikker på, at, at det faktisk er sandt, det jeg siger her, men det er da påfaldende, at der er så få tilfælde nu, og vi håber da bare meget, at det bliver ved med at være sådan sådan så at øh, vi måske har fået knækket listeriakurven i Danmark.